Man kann nicht auf Knopfdruck eine, eine Kranke zum Verschwinden bringen. Es ist schlicht unmöglich. Und du kannst das ganze Land noch die nächsten zehn Jahre einsperren und daran wird sich nichts ändern.